магниттер өзүнө темир нерселерди тартуу касиетине ээ нерселер көп убакытка чейин темирди же анын эритмеси тартуу касиетине ээ болсо анда алар турактуу магнит темирдин бөлүгүн магниттештирсек болот ага магнит алып келебиз магнитти алыстаткан соң таарындылардын көп бөлүгү түшүп калат динамометрдин жардамы менен шардын ар кайсы бөлүгүнүн магнитке тартылуу күчүн аныктайбыз магниттелген заттын магниттик күчтөрү көбүрөөк болгон учтары магниттин уюлдары деп аталат